Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Siti TV Kali ini saya mau bikin gorengan buat buka puasa nanti malam ya Ini gorengan-gorengan saya sop doang sih yang simpel aja Yang penting enak lah rasanya Kita ikuti okay. cara membuatnya Oke okay, bye Ya yeah.

masukin aja pengajian ya. ketum itu ketumbar tadi udah beli Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không vâng. bỏ lỡ những video hấp dẫn oke guys sampai jumpa lagi ya cukup sampai sini saja halnya udah mau buka nih udah mau siap-siap ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh